мына батыс қазақстанда да солай мен мен ақтөбе облысы темір қаласының тұрғыны фамилиям самат біздерде де сол неден адам а, неден ауру болып жатыр неден ұрпақтар ауру болып жатыр ұрпағымыз ешкім білмейді оны мал өлсе де мына бақытхан ағамыз дұрыс көтеріп жатыр мына жетісудағы жаңағы өтірік айтқан телевизор жасырған жаңағы кім еді анау прокурор милиция әкім ақсақал келген ветеран дейді ма жаңа не жалғанстар соның бәрін соттату керек по түрмеге жау керек міне сол уақытта жаңа қазақстан болады бұл бар тоқаевың бұл ештеңе шешпейді шешілмейді ешқашан уақытта әңгіме біреу соттау керек бітті сөйтсем мынау телевизорға шығарып өтірік айтып өтірік емес бүкіл қазақстанның проблемасын көтеріп жатыр ә, қазақ халқы не істеп отырсыңдар қарамайсыңдар ма жан жағыңа ұрпағыңды ойлаңдар дейді келешекте ой тоқаев қайдасың мына бүгін үндеу саған ютубқа шығуға тура көр себебін айтайын жетісу облысында жаңағы ел жаңасыр деген телевизия бақытхан ағамыз ауылдық жерде тұрады былтыр мәселені көтеріп жаңағы саған кіре алмай кетті жиырма күн аштық жарияласа да жетісу облысында бүкіл қазақстан бойынша ә, ауру жоқ деп жатыр бар бақытхан ағамыздікі дұрыс жамандап жатыр бәле жауып бірінші мәселе мал өлсе лаборатория болу керек әрбір облыста даже мына ауданда болу керек шұғыл түрде жаңа камаз машинамен шұғыл түрде жұмыс істейтін ана орысша экстренный жердің астын суын ауасын бүкіл шөп шөңгейін шейін лаборатория жұмыс істеу керек былтыр міне мал бар үйірінде сәби бала дүниеге қаншама бала қазақтың Э, ауру болып келді ұрпағымыз құрып жатыр сол мәселені көтеріп жатыр екінші мәселе жер мәселесі жер халықтікі болу керек сол уақытта дебетет ала алады жердің байлығы ас үсті жалға берген деген алып керек жергілікті тұрғын өз жерін өзі игеру керек жерді пайдаланып алып беру керек осы уақытқа шейін бұл отыз жыл бұрын шешіп тастайтын сенің жүрісің мынау әлі күнге шейін бір мәселені шешкен жоқсың сен президент бола алмайсың и шеше алмайсың да сен өз еркіңмен отставкаға кеткенің дұрыс болады осы осы Thank you.